Des de l'assemblea de Manacor, conjuntament amb la de Porto Colom, estem mirant d'organitzar una caminada popular cap a Palma per dia de la manifestació del dia 19 de juny. La eh, idea és fer camí cap a ciutat el cap de setmana i anar-nos trobant pel camí en tots els altres pobles que també tenen assemblea o acampades i per, per fer més pinya i per arribar tots junts a Palma, arribar tots junts en peloton i que no sigui cada poble arribant per separat.